خليتي في قلبي جر خليتي فيا فيا ما تمرش همت بعدك ما شفت الفرح واللي جربتي ما يضرش خليتي في قلبي جر خليتي فيا فيا ما تمرش همت بعدك ما شفت الفرح واللي جربتي ما يضرش

me